कि तपाईँले साग ट्याङ्क हेर्नुहुन्छ किसी बंदे से पैसा चाहिए या पैसा चाहिए एट बेस्ट टर्म्स उसने बताया तो मेरे से चाहिए ये सब दोगला दोगलापन है दोगलापन उतार्ता हूँ फाइनेंसिंग में ना बहुत सारे बैंक है यार अकेला बैंक नहीं है यदि तपाईँले साग ट्याङ्क हेर्नु भएको छ भने अमन गुप्तालाई त स्योर चिन्नुहुन्छ होला सबको ये बताना और स्टार्ट करने के time when I did my CA I applied to companies वहां पे मेरे को रिजेक्शन मिली रिजेक्शन मेरे को एम्प्लॉयज़ uh, ने दी तो वही सिचुएशन मेरी थी तो मैंने स्टार्ट किया जब Aman Gupta is the CEO and co founder of board board एउटा यस्तो कम्पनी हो जुनमा तपाईँले इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउनुहुन्छ जस्तै कि earphone earpod bluetooth headset bluetooth earphone and विभिन्न ग्याजेट्सहरू तपाईँले बोर्डको आफ्नो अफिसियल वेबसाइटमा नि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तर तर तर बोर्डको एउटा प्रडक्ट लिएर आएको छु ब्लुटुथ हेडसेट त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामीहरू हेर्नेछौँ र त्यसको चाहिँ म रिभ्यू गर्छु र मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ तपाईँहरूमा सेयर गर्छु यो चाहिँ बोर्डको प्रडक्ट हो बोर्ड कम्पनीको प्याकेजिङ यस्तो प्रकार रहेको छ सो हामीहरू फाइभवटा फ्याक्टर्सहरू युज गरेर चाहिँ बोर्डको प्रडक्ट कस्तो छ हामीहरू त्यसको एनालाइज गर्नेवाला छ सुरुमा रहेको छ प्राइस यसको प्राइस चाहिँ कतिमा पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ विदिन थाउजन्डमा तपाईँले यो बोर्डको ब्लुटुथ हेड चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ सेकेन्डमा फिट हामीहरू हेर्नेछौँ थर्डमा हामीहरू कनेक्टिभिटी हेर्नेवाला छौँ लगभग फाइभ सेकेन्डभित्र चाहिँ कनेक्टेड भएको छ र फोर्थमा हामीहरू साउन्ड क्वालिटी हेर्नेवाला छौँ लगभग टेनमा चाहिँ म सेभेन दिन चाहन्छु बिकज यो चाहिँ हाई पिच सङहरू सुन्नको लागि चाहिँ हुँदैन बट बेस्ट सङहरू सुन्नको लागि चाहिँ that is the best option for you र यसको ब्याट्री लाइफको कुरा गर्ने हो भने एट आवर्ससम्म चाहिँ तपाईँले ब्याट्री चाहिँ ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ द्याट इज प्रिटी गुड एउटा लास्ट प्रश्न आउँछ के तपाईँले बोर्डको प्रडक्ट किन्दा हुन्छ कि हुँदैन in my point of view that will be okay to buy the Bode airpod for more videos you can like subscribe and follow our channel यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नुको लागि तबसम्मको लागि ख्याजु आउट